ตั้งมาบวชได้แล้วไปเขาเย่กันนะตะกี้เสือตะกี้ صل وسلم وسد وادم وعلم وتفضل وبارك بالجمال وكمال على خير عبادك وشرف عبادك أصحاب الأرب والأجم والإمام الطيبة والمكة والمدينة حرم ومنبع العلم والعلم والحكم والحكم أبي قاسم سيدنا ومولانا محمد وصف صفا يا ربي وكراما وتعصيما ومحامة ورفقة وبرا عن كل صحابة رسول الله أجمعين صلى الله عليه وسلم mai nước à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

เดินไปเก็บ الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم لله نحمده ونستعينه ونستغفره عليه فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الحمد لله ونعم di biji untuk dibijikan nikah di Jepang ke Kerobak Naisawi Loksangan สีนะมุฮัมมัดซึ่งทั้งคู่นั้นจะได้ทำการสมรสจะได้ทำการแต่งงานได้ถูกต้องตามกฎบัญญัติตามหลักการศาสนาอิสลามประการมีการนั้นท่ทั้งหลายนั้นก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นแบบจะ

سنة نساء زينة بنت رضوان الذي وكلني بمهر مصحف القرآن وخروج أيامنا مئتين وخمسة وعشرين باب وقلت نكاحها لنفسي بذلك رضي الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان ا ข้าวผัดให้ฉันก่อนสองคนมีอะไรมาให้บ้างไปทางโน้นเหมือนมีอะไรมาทางนี้ติดนิดนึงนิดนึงนิดนึง การไปเรีานต่อไปเอาซองมาใชปเอาในเกียมไว้ว่ะไม่เป็นซองก็ได้เอาไปไว้ทุกวันเลยนิดเดียวถ้ามีอะไรนิดหน่อยนะอาวได้แล้วได้แล้วได้ไดไปเอฉันฉัาไม่ได้อะไรหรอกเฮ้ยใครจะรับขอบคุณด้วยวันนี้ทำบรรยากาศเสียเพื่อาหน่อยดีใจสุดๆดีใจน้ำาไหลบอกอกบอก สองเป็นน้องเมียที่ท่านมากันช่วยเหลือเพื่อกนลส่งเสียที่ไปเรียนที่ประเทศอียิปต์ด้วยและก็ปการที่สามแล้วก็เรียนต่อยินดีกับสิ่งที่นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งจันสูงที่ดังมากมายในวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่งนนะจ่ายยังไงกัน่๋อ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

اللهم اغفر لنا واغفر لأمة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة اللهم ارحمنا وارحم أمة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير اللهم إنا نسألك خير هذين الزوجين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم